Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je suis euh, de retour sur ma chaîne YouTube. Pour cette fois-ci vous raconter une story time parce que j'ai envie de le raconter. J'ai envie de le raconter pour plusieurs raisons et je vais vous les expliquer comme ça c'est clair. Alors déjà, un, je vais surtout euh, bien préciser et dire que cette vidéo n'est pas une vidéo de règlement de compte, n'est pas une vidéo de clash, n'est pas une vidéo d'embrouille. Euh, je souhaite que cette vidéo mette la lumière sur les péripéties que l'on rencontre, que l'on peut rencontrer en étant dans ce domaine-là, dans ce milieu-là qui est la musique. Surtout quand on débute en fait, qu'on essaye entre guillemets. Je voulais vous raconter cette story time aussi parce que j'avais annoncé la sortie d'un clip, donc de Doudou. Ok, j'avais même fait une vidéo du making of et tout que j'ai posté et que euh, bah, on n'a toujours pas ce clip, on l'attendait. <laughs> Et du coup je me suis dit bah à défaut de pas euh, de pas donner ce, ce clip, bah, on va donner euh, la raison pour laquelle ce clip ne sortira pas. Donc voilà, Let's go Pour commencer cette story time, j'ai pas envie de commencer trop lent parce que sinon elle va durer 5 heures cette vidéo. Donc je vais essayer d'aller bref. Donc moi, je suis Robin. <laughs> ok, je fais de la musique depuis, euh, depuis un peu toujours, on va dire, parce que j'arrive pas à déterminer depuis quand. Disons que ça fait, euh, on va dire, un an que je, que je me suis décidée à vraiment m'y remettre. J'ai eu comme une révélation que, que c'est ce que je voulais faire. Voilà, j'avais envie de tenter le coup. J'ai juste envie de faire de la musique en vrai. J'ai juste envie de, de partager euh, ce que je fais, ce que je sais faire et c'est tout. Depuis que j'ai décidé de reprendre la musique, euh, bah, il y a eu plein, il s'est passé plein de choses. En tant qu'artiste indépendante, euh, voilà, sachez-le, il se passe beaucoup de choses. C'est pas facile à encaisser quand on n'est pas préparé. Je dis pas que je vis dans le, dans le pays des bisounours et que pour moi, bah, rien ne peut m'arriver, rien de méchant peut m'arriver comme ça. Mais euh, voilà, disons que vraiment j'aurais voulu être un peu plus préparée. Euh, surtout que je suis personne. pour moi, je m'attends pas à ce que les gens ils me prennent de haut en fait. C'est pas parce que je suis au-dessus, mais parce qu'on est tous. je veux dire, voilà, je sais pas. Bref, par rapport à Doudou, euh, voilà, faut savoir que moi, ben, j'ai une manager. Elle a changé énormément de choses pour moi depuis qu'on depuis qu'on travaille ensemble. Ça, faut le dire, parce que ben, moi, mon plus gros problème, en voulant reprendre la musique, j'ai remarqué, ben, c'était juste euh, bah, l'organisation. C'est compliqué pour moi de, pouvoir vraiment être au carré, tu vois, dans, les projets que je veux entreprendre. J'ai de très très beaux projets en tête, j'ai des bonnes idées, j'ai une motivation et tout, mais alors... Euh, pour, euh, pour le lancement, pour euh, tout ça, là c'est compliqué pour moi, surtout avec la vie que je mène actuellement. Quand j'ai rencontré ma manager et qu'on a commencé à bosser ensemble, j'avais déjà sorti euh, deux clips. Donc il y avait lui, euh, et, après il y a eu Arrête-moi. Elle est arrivée euh, pile au moment où j'allais sortir Arrête-moi en fait. Donc moi j'ai sorti Arrête-moi, euh, elle m'a baqué droit derrière. Ensuite quand Arrête-moi est sorti, bah, je voulais passer à la suite, on a attaqué sur Doudou. pour Doudou, bah, déjà j'ai vu une grosse différence à partir de ce moment-là parce que bah, là j'étais avec une manager, quelqu'un qui sait vraiment de quoi elle parle. Elle a programmé tout ce qu'il fallait pour le clip en fait. Pour Doudou, elle a, vraiment géré beaucoup beaucoup. Franchement c'était tellement carré, j'avais jamais vu ça, tout est très très très carré au, au centimètre près. Quand il a fallu qu'on choisisse avec qui on allait tourner, quelle équipe de caméraman ou quelle équipe de vidéographe on allait choisir, eh bien euh, elle m'a proposé quelqu'un euh, parce qu'elle le connaissait. Ok, moi cette personne je la connaissais absolument pas, j'avais jamais entendu parler non plus. Euh, mais euh, voilà, j'avais envie de faire confiance à à ma manager sur le coup parce que déjà elle, elle mérite, j'ai entièrement confiance. Faut savoir que moi je suis, je débute, juste, euh, on est juste très très motivé dans mon équipe et tout, mais euh, on n'est pas non plus, euh, on n'est pas encore, tu vois, genre niveau financier, bah, forcément on est un stade où on veut le faire, mais on veut pas non plus couper des, couper des doigts pour pouvoir faire des clips, ça c'est hors de question, donc voilà. elle savait aussi que c'était quelqu'un qui serait peut-être partant, euh, qui serait certainement partant euh, de prendre part à ce projet. Et euh, ben voilà, j'ai donné mon feu vert, enfin j'ai dit, dit go, alors vas-y, je te fais confiance. Là où elle a été mon erreur, après coup, je me dis c'est que je n'ai pas posé assez de questions, j'aurais peut-être dû poser plus de questions sur le personnage et tout. Voir un peu le travail que cette personne a déjà fait, voir s'il y avait des vidéos déjà sur les, sur les plateformes, sur les réseaux et tout, pour pouvoir voir un peu si son travail correspondait avec ma vision, euh, pour pouvoir voir si c'est vraiment ce que je voulais, si ça correspondait et tout. Et je ne l'ai pas fait, je vous dis, j'ai posé pratiquement aucune question. Même si, honnêtement, même si je l'avais fait, euh, je pense pas que j'aurais été plus réticente que ça parce que c'est pas une mauvaise personne. Cette personne-là, elle est vraiment pas méchante, très gentille. Euh, elle a pas non plus euh, hésiter une seconde à prendre part à ce projet et moi j'avais vraiment besoin de quelqu'un comme ça donc honnêtement je suis pas là pour cracher euh, sur le dos de cette personne juste pour expliquer la situation un petit peu. On a monté le projet, le projet était au carré, tout frais, on, est convenu, on a convenu d'un accord avec euh, cette personne donc j'ai payé cette personne, ok, je ne vais pas payer euh, une somme on va dire adéquate, on va dire, adéquate. Mais après, encore une fois, moi, cette personne, c'est pas une personne qui est connue, euh, en tout cas dans le milieu. Et j'avais jamais entendu forcément parler non plus. Et puis surtout, bah, elle était partante, donc... Euh, franchement, go quoi. La personne se déplace jusqu'à ma ville, parce que moi je suis pas de, je suis pas de Paris. Honnêtement, on a fait le tournage, vous avez vu les making-of et tout, ça s'est super bien passé. Franchement, euh, j'étais tellement impressionnée en fait par le tempérament de cette personne, par la passion que j'ai vue, tu vois j'ai vu qu'il était grave passionné par, parce que, parce que, par ce travail. Et moi, c'est un truc, ça me détend trop. J'aime trop travailler avec des gens qui sont passionnés. Pour moi, c'est le mot d'ordre. Parce que moi, je suis passionnée, en fait. J'ai pas forcément tout le temps la passion C'est pour cette raison que j'ai besoin d'être entourée par des gens qui ont la passion en eux aussi. Parce que, en fait, on se, on se complète. Donc, on a tous la passion, on sait tous pourquoi on fait ça. Euh, même si on n'a pas des sommes astronomiques. Moi, honnêtement, je fais des clips. Euh, je me dis pas, purée, je vais le poster, le clip, et puis il va percer. Genre, c'est bon, je vais devenir bien c'est demain. Non, je le fais parce que c'est mon idée, c'est notre idée de base. En fait, c'est comme donner vie, tu vois, à un projet, mais il n'y a pas forcément des attentes euh, énormes derrière en fait. C'est Le plaisir, il est dans le fait de réaliser ce projet en fait. Euh, franchement, c'est une très très belle journée de tournage. On regardait les retours caméra, on regardait le rendu des, scènes qu'on tournait et tout. C'est trop bien. C'est vraiment, ça donnait super bien. On a tourné ce clip, euh, bah voilà, on est resté en contact. On avait un groupe WhatsApp dans lequel on se tenait au courant et tout et tout. Un autre truc que je me dis j'aurais vraiment dû faire aussi. C'est que avant de tourner un clip, peu importe avec qui tu le fais, faut convenir d'un timing, d'un délai. Voilà. Et, normalement, c'est un délai que la personne elle est censée respecter. J'ai pas cette discussion avant. Et du coup, après, quand tu commences à demander, à demander, mais que le, travail il a déjà été fait, ben, j'ai l'impression que les gens ils te prennent trop pour acquis, ils te prennent un peu pour de la merde. Tu vois ce que je veux dire Surtout t'es qui des personnes donc euh, enfin je veux dire t'es pas Beyoncé genre pourquoi est-ce que tu vois donc bref franchement moi je viens de te demander une fois si tu me dis c'est pour dans un mois je vais attendre un mois au moins j'ai eu ma réponse je sais jusqu'à quand je vais attendre tu vois c'est pour avoir une, certaine limite en fait sinon tu sais jamais tous les matins tu te réveilles tu dis peut-être aujourd'hui peut-être aujourd'hui on s'alternait et tout ça pour demander on n'avait jamais de réponse claire on n'avait jamais de réponse claire ça c'est un truc qui m'a trop saoulé on n'avait jamais de réponse claire aussi un truc c'est quand tu travailles avec des gens euh, voilà tu payes pour un service euh, je suis désolée mais je sais pas si c'est moi mais en fait quand quand tu dois rendre un service à quelqu'un, il y a eu échange en plus, euh, genre contre de l'argent et tout, ben, jusqu'à ce que tu aies, euh, jusqu'à ce que tu aies été jusqu'au bout de ton service, le client, tu dois, tu dois le respecter, je sais pas comment dire, c'est comme ça qu'on entretient ses clients, c'est comme ça qu'on entretient ses relations. Tu peux jamais laisser une personne en plan comme ça venir te demander tous les trois jours où ça en est parce que non mais ça c'est pour moi c'est inadmissible. Et encore une fois je le répète, tu peux me dire, tu peux me dire le truc sera fini dans deux mois, dans un mois. Honnêtement j'ai ma réponse, j'attends. On a décidé de se revoir pour faire d'autres euh, pour faire une deuxième journée de tournage parce qu'on trouvait que c'était pas assez ce qu'on avait. La personne elle est chaud. En plus franchement ça c'est un truc ça me rassurait trop parce que je le voyais trop au taquet au taquet tu vois genre vraiment c'était pas quelqu'un tu devais le supplier euh, pour tout ce qui était tournage et tout et tout. Euh, non il était toujours chaud tu vois ce genre là je me suis maquillée toute seule je me suis habillée toute seule. C'est juste pour compléter un peu les trous tu vois de choses qui nous manquaient. On a fait une journée de tournage, on a cherché des beaux lieux, il était super impliqué. Hein. Non pas ça c'est pas joli, non pas ça pas comme ça. Non, Faut savoir que après cette journée de tournage, moi personnellement, j'ai jamais eu de nouvelles. Franchement, j'en ai eu très peu et quand j'en ai eu, c'est parce que dans le groupe, on relançait un peu, euh, à l'air de rien, comme des petites souris. Et droit derrière, la personne, elle se sentait un peu obligée de... Ça, ça c'était mon ressenti, hein, j'affirme rien, mais c'est mon ressenti. C'est comme ça, comme ça que j'ai vécu la chose. J'avais jamais de nouvelles. Oh, j'avais pas de nouvelles et tout. Puis moi, en même temps, j'étais là, j'étais tellement excitée. Et puis tu sais, on veut on veut, on veut continuer là, on veut faire avancer les choses. Après une longue période, parce que là j'essaye de bâcler un peu parce que sinon c'est long. Après une très très longue période, je finis par avoir une première version du clip. Mais les gars, quand je vous dis je suis tombée de haut, je me suis dit tout ça pour ça. Honnêtement, c'était tellement, c'était tellement décevant sais, quand, quand t'es là, t'as couru derrière les gens et tout, tu te dis, au moins, en fait, tu cours derrière quelqu'un qui te donne pas de nouvelles, mais parce qu'en fait, ça travaille dur, parce qu'en fait, la, personne, elle sait que quand elle va te fournir le truc, tu vois, tu vas juste fermer ta bouche, elle va te faire fermer ton clapet et tout, tu vas même regretter d'avoir dérangé les gens et tout, tu vois. Après ça, c'est moi, c'est mes goûts, c'est mon... Ça avait rien à voir avec la vision que moi j'avais du clip, tu vois, vraiment. Euh, je sais pas comment vous faire visualiser le truc. J'étais tellement déçue que je savais même pas par quoi, comment on pourrait rebondir en fait. Donc moi, j'étais dans une position où j'avais envie de dire à ma manager, tu sais quoi, on laisse tomber, il n'y a plus de clip. Franchement, je suis pas capricieuse, je suis pas difficile. Mais franchement, c'était un clip, je vous jure, des transitions, genre film Bollywood et tout. Pourtant, on avait de belles images et tout, je dis pas, les images, même, en fait, il y avait des images qu'il avait pris qui me mettaient pas du tout en valeur. Et le clip en soi était vraiment nul, nul. Nul, nul, nul. Pour moi, une personne qui me délivre ça déjà en version 1, tu peux, tu peux rien faire avec elle. C'est pas possible. En plus, j'ai jamais eu de nouvelles. C'est une personne, elle t'envoyait les versions et puis elle disait plus rien. Voilà, c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire Ça, c'est un truc, j'ai trop l'impression... Euh, on le vit parce qu'on est personne. On le vit parce que mais t'es qui dans tous les cas t'es qui. Et genre t'as pas intérêt à faire un scandale, t'as pas intérêt à être chiant. t'as pas intérêt à venir dire que c'est de la merde parce que t'es qui en fait. Tu vois ce que je veux dire Et moi c'est toute ma vie, c'est toute ma vie. Le jour où tu deviens quelqu'un, je parle pas de moi, mais le jour où tu deviens quelqu'un, c'est ces mêmes personnes là qui vont aller crier j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait le clip, j'ai fait le nanana. Et ça c'est chiant. Vous êtes là, vous travaillez avec des gens qui sont pas méchants travailler avec des gens qui sont reconnaissants. Moi, je suis super reconnaissant. Ils peuvent pas dire le contraire. Je suis une personne, je peux dire merci 100 fois dans la journée. Vraiment. Vraiment, je suis très reconnaissante et tout. Je suis douce. Je suis pas agressive. Quand je viens demander des comptes, je, limite, je m'excuse de venir demander des comptes. Donc franchement, c'est pas, pas juste. La personne n'a même pas l'air désolée. La, la personne n'a même pas, nous donne même pas l'impression qu'on a le droit de venir dire ce qui va, ce qui va pas. Moi, cette personne-là, je n'ai plus eu de contact avec elle. J'ai essayé, hein, j'ai essayé. Parce que j'étais pas vraiment fâchée, j'étais juste déçue. Puis en même temps, plus les jours passaient et je voyais qu'il n'y avait pas de, de, suivi, et plus ça m'énervait, je me disais, mais en fait, mais c'est quoi en fait C'est quoi en fait Il y a quand même, il y a eu du temps, il y a eu de l'énergie, il y a eu de l'argent. C'est quoi Tu vois, genre, je, je comprenais pas où il était le souci. On dirait vraiment, je sais pas, il avait plus envie sais c'est comme si on avait laissé passer tellement de temps que la personne elle avait plus envie. Quand au final on a fini par lui dire que voilà, on était vraiment déçus, que c'était pas vraiment ce qu'on attendait et tout, c'est pas une personne qui a essayé d'arranger les choses en fait. Et c'est ça qui est décevant. C'est pas une personne qui a dit ah ok bah vas-y, y a quoi qui vous dérange, comment j'aurais pu faire pour nana Et je pense que c'est un peu ça le boulot. C'est un peu ça le boulot. C'est tu vas pas rencontrer tout le temps des clients qui vont dire amen, merci euh, à la version 1 que tu vas leur fournir. Va y avoir des changements à faire, va y avoir des trucs, c'est comme ça en fait. Je ne je vais pas apprendre le boulot quand même. Tu, viens même pas prendre la peine de, de, de, de me parler pour savoir ce que j'en pense, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui manquait. Rien, rien, aucune communication. À la base, c'est un service contre de l'argent, c'est un service contre contre plein d'autres choses. Ça c'est un peu pour expliquer pourquoi on a fini par pas avoir de clips très court. On s'est dit mais tu sais quoi on va, on va demander euh, on va demander les rushs, on va demander les vidéos et tout et on va, on va faire quelque chose nous-mêmes. Ça c'était une idée de, ma manager. Franchement moi j'y croyais plus, je vais pas mentir, c'était j'y croyais plus. On a fini par avoir les rushs, on a fini par avoir toutes les vidéos. Mais voilà, c'était compliqué, c'était dur et surtout euh, qu'on avait un peu l'impression de d'être un peu toute seule quoi dans ce truc alors qu'à la base on n'était pas toute seule il y avait quelqu'un avec nous il y a quelqu'un qui a bien filmé ouais qui a bien filmé tout ça et résultat de la course ma manager a monté mon clip donc euh, oui il y a de l'argent qui est parti complètement en fumée hein. après voilà c'est une personne qui s'est déplacée ça je vais pas le nier c'est une personne qui m'a fait passer une bonne journée de tournage ça non plus je vais pas nier qui a été gentille et tout et tout donc voilà voilà c'est pas grave c'est pas grave euh, mais quand même, tout ça pour qu'au final, ce soit ma manager qui monte mon clip. Donc voilà, finalement, on a quand même décidé qu'on allait sortir quelque chose parce que, parce que ce serait bien dommage et bien triste de pas de rien sortir alors qu'on a fait toutes ces journées de tournage, qu'on a fait tout ce travail, tout ce travail aussi que elle, elle a fourni pour que le truc il soit carré, c'était notre notre premier projet de clip ensemble. Et elle, je vois bien, elle s'est donné corps et âme et tout. C'était vraiment car les prestataires et tout. Franchement, on s'est dit non, mais on peut pas, on peut pas. Du coup, on va sortir quelque chose. Ok, je vous préviens. C'est pas... Du coup, vu que, vu que voilà, c'est un, un clip que qu'on aura monté de nous-mêmes et tout. C'est pas, euh, voilà, c'est pas vraiment l'idée qui était de base au niveau du clip. Il était censé avoir une histoire, un truc. Euh, mais euh, franchement, je suis trop reconnaissante. Je suis vachement reconnaissante de mon manager parce que au final moi c'est un clip, bah, je le regarde, ça me fait sourire, ça me rappelle ces journées de tournage. C'est une bonne clôture pour Doudou en fait. C'est une bonne clôture. Donc on va quand même la poster. J'espère que vous allez euh, regarder. Moi c'est pour ça aussi que je tenais à raconter cette histoire. Ça franchement c'est une histoire parmi je sais pas combien d'autres. Parmi tant d'autres, mais tant d'autres. Et c'est pour dire que je trouve ça dommage. Je trouve, ça vraiment dommage parce qu'à chaque fois je me dis tout le temps la même chose. Je me dis mais purée mais si j'étais... Si j'étais connue, si j'avais euh, vraiment... Euh, si j'avais un nom, tu vois, déjà et tout dans le milieu, est-ce qu'on m'aurait traité comme ça C'était aussi une vidéo pour annoncer du coup que enfin on va sortir un petit quelque chose pour Doudou et euh, je me réjouis que vous voyez ça. Et maintenant que vous connaissez l'histoire encore plus, encore plus. Donc stay tuned, restez connectés, restez bien connectés, ça arrive tout bientôt. En tout cas, sans rancune, euh, c'est pas une vidéo de règlement de compte, je le redis encore une fois pour que ce soit bien clair. Je veux juste euh, faire voir, je veux être transparente. J'avais annoncé un clip, il est jamais sorti. Donc pour moi c'était logique que je raconte. Pourquoi Voilà, en attendant je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo. Alors doudou, donne-moi la main mon doudou C'est qu'ensemble on déchire tout, toi sans moi c'est pas tout make it all together uh.